ප්‍රශ්නික ගුණගරුක වාසනාවන් පින්වතුනි පින්වත් හැමදෙනාම දැන් බෞද්ධ පින්වතුන්ලා හැටියට උතුම් සිතන් සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වන පිළිතුම් බවට පත්න ගුණ උතුම් බවට පත්න අද මේ කිනිගම ගම්මානේ තාමත් වර්ණා පින්කමට ආරම්භක මොහොත පින්කමේ මූලික ආරම්භය තමයි මාතෘ විත්තිකේ පල්ලේ කුල ආදීසිය සමහර සමහර ප්‍රමාණ විදී ඉනිගම ගම්මාන වාසීන්ට වියලි ආහාර පාන ලබා දීමේ පුණ්‍ය කර්මයක ආරම්භක මොහොතක්. ඒ පුණ්‍ය කර්මයේ විශේෂ මූලික අරමුණ තමයි අපේ පින්වත් දිසානායක සභාපති තුමන්ගේ මෑණියන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා ඒ පරිලෝකපත් මෑණියන් වහන්සේ පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා දෙන්න පිළිකමක් ඉතින් මේ පුණ්‍ය කර්මයේද මුලින්ම මූලිකත්වයේ දරන්නේ ඒ මියපරලෝකයේ පින්වත් නෑනයන් වහන්සේ මෙලොවට දායාද කළ පුත්‍ර රත්නයක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා විදේශ රටක තායිලාන්ත වෙන රටක වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් මෙලොවට දායාද කළ මෑණියන් වහන්සේට මෑණියන් වහන්සේ හැදුවා වැඩුවා යවුවා පෙව්වා ඒ මෑණියන් වහන්සේ පෙරගුණ පිළිපත් කරලා කළ උපකාර පිළිපත් කරලා ඒ මෑණියන්ගේ බෞද්ධාමී ජීවිතයට පින් අනුමෝදන් කරන්ට පුණ්‍ය කර්මයක් තමයි මේ දවස් ගානක් මේ පල්ලේපොළ ප්‍රදේශයේ පිටකම් මතක් කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අද දවසේ මේ පිටකම කිනකම මේ අයිතිහාසික බෝධිමල් විහාරස්ථාන සේනාසනේ තමයි මේ පුණ්‍ය කර්මය පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට පවුල් 100 25 30කට ආසන්න පිරිසකට දෙවියන් ආහාර පාන කලාප මල්ලක් ලබා දීලා ඒ පින්වත් නෑනියන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීමට බුදුරජාණන් මහා දේශනා කර තිබෙනවා කතඤ්ඤ කතලේකි පුජ්‍යලෝ දුර්ලභෝ ලෝකස්මින් කියලා. වැලගුණ දන්නා කලගුණ තලකනායි මේ ලෝකෙ දුර්ලභයි කියලා බාගතහන් දේශනා කළා. ඉතින් තමන් මෙලොව දායාද කළ නෑනියන් වහන්සේගේ අභාවයෙන් පස්සේ නෑනියන් වහන්සේට පරිලෝක කැපකතා පිළිපින නිවන් සුවපතා ඒ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට කවුරුල් සම්මනා මේවා පිළිකම් සතක් මේ දිනවල ආරම්භ කරගෙන යනවා. මේ පින්වත්නි මලගේ නාතිවලේකට පින් අනුමෝදන් කරනකොට අපි මෙන්න මේ වාගේ පින්කම් කරනවා පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕනන්. මේ වාගේ පින් කරලා ඒ පරිලෝක ප්‍රඥාති පින් අනුමෝදන් කරනවා. එතකොට මේ පරිලෝක පරිඥාතිවරගේ නම තමයි පල්ලේපල පදිංචිට එක්කේ දිසානායක මෑණියන්ගේ කාණකාරය දීපත්තන පින්වන මොදන් කරන්න බලන්න කොයිතරම් වටිනා පිටකමත් කියලා නේද තමන් මෙලොව සායාද කළ මෑණියන් වහන්සේ පින්වන මොදන් කරන්න මේ පිටකම ඒගොල්ලෝ ලබන්නේ එතකොට ඒ ඉක්මතුල්ලාට විශාල පිටක් රැස් වෙනවා තම මෑණියන්ට පරිලෝක බොහෝ කාලයක් දීර්ඝාසල ආයුවක් සමබල පරිණා ලබනවා වගේම ඒ දීකම කරන හැම දිනාටම මේ මොහොතේ පටන් නිවන් දක්වා ජාත් දක්වාම ආයු වර්ණ සමබල ප්‍රඥා ලබන්න පුළුවන් විදේක දීකම බුදුරජාණන් මහා දේශනා කළ දක්ෂිණ විභංග සූත්‍ර දේශනා සම්බන්ධවදී පෞද්ගලික දාන 14ක් ඒ 14 මම දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ යම් කෙනෙක් යම් කිසි දාන වස්තුවක් ප්‍රතිපත්ති ලක්ෂණ සෝවාන් ආදී මාර්ග මාර්ග පළවකට පිළිපිටියේ පිළිවෙත් පුරන කෙනෙකුට ජීවත් කෙනෙකුට ආහාර පාන ටිකක් දුන්නාම ආනිසංස වශයෙන් අසංකේය අපමෙයයි කියන සීමාවක් කරන්න බෑ කියලා මුලින්ම බලන්න. ඒ වගේම බෞද්ධ පින්තුලා හැම දිනම මේ දාන සීල භාවනා සිතිපත් කරන්නේ මේ සෝවාන් ආදී මාර්ග බලතාව සෝවාන් සකුදාගාමි අනාගාමි අරියත්පර මාර්ග පරිණාමතු සාක්ෂාත් කරගන්නේ. එතකොට ජීවනයේ කෙනෙකුට මේ වාගේ ආහාර පාන ටිකක් පිළිනමනවා කියලා කියන්නේ පිළිකුල්ලාට සතර ගමනේ අප්‍රමාණ මහා ඉංග්‍රීසි පිටකම අසංකේය අප්‍රමේයයි. එතකොට බලන්න පිළිමු බුදුරජාණන් වහන්සේලා දාන ආනිසං දේශනා කරන ආකාරය ඉතින් අපේ විදේශ ගත වීම තායිලන්තයේ සේනාසනේ වැඩ ඉන්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ පින්වත් දිසානායක සභාපතිතුමා පවුලේ පින්වත් සෑම දෙනා මේ කරාති වෙලා ඒ වගේම මේ සහායක මහත්වරු ඉක්රාත සමාජයේ පුණ්‍ය කර්මිකුව ලබන්නේ ඉතින් අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු ඒ මලගිය හිමියගේ ඥාතිවරයෙක් මේකින් අපි අනුමෝදන් කරනවා යම් කිසි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මේ කුවිතේට පින්කම දැක බලාගෙන අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වී මෑණියන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිය අමහා නිවන්තුව සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ඒ වගේම මේ පිටකම කරන අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතයේ උන්වහන්සේ පැතු බෝධිඥාණයෙන් අමහා නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න මේ පිටුපකාර වේවා උන්වහන්සේ නිවන් ආબોධයේ පිටු පාරිතාවක් වේවා කියලා අපි උන්වහන්සේ දීපත් කළ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න ඕනවා. ඒ වගේ අපි සභාපතිතුමන්ට පවුලේ ඉන්වත් සෑම දෙනාටම සායක සමදනාටමත් මෙලොව ජීවිත වාසනාවන්ත කරගන්න මේ පිණුපකාර වේවා. ඒ වගේ පිණුතුල්ලාගේ ඒ කරන කියන දියුණුවම යහපත් කටයුතු සාධකාරී කටයුතු ਸਰවපකාරයෙන් තාත්තික සඵල කරගන්න මේ පිණුපකාර වේවා හේතු වාසනා වේවා. ඒ පින්වතුන්ලා යන්නේ සියලුම ගමන් ගිමන් නිරන්තරයෙන්ම රත්නත්‍රි පිටාරස්ථාවා පරිවාද ලැබේවා. ජයති මහා භූතම් සිංහ පිට ලැබේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි ආරක්ෂාව රැකවලන් කිරීම සැලසේවා නිවන් දක්වා ජාත් දක්වා මේ පින්තුල්ලාට සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රම ලැබේවා අත්පවකර දතා කුසල් කරන පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයම වේවා තවතවත් ඊට වඩා වැඩි වෙමින් සිතහම් කරන්න ශක්තිය දරු නිරෝගීත්ව දීර්ඝාස ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ පින්වත් දිසානායක සභාපතිතුමන් අතුළු පවුලේ සම්දනාටමත් මේ සහාය දෙන සම්දනාටමත් මෙලෝ ජීවිත වාසනාවන්ත කරගෙන පරලෝ ජීවිත වාසනාවන්ත සතර ගමන තුපත් කරගෙන කෙලවර බුදුපතේ බුදුමහරහත් මන් වහන්සේලා වූ කලාව සෝවාන් සමුදාගාමී අනාගාමී අරියත් ඵල මාර්ග ඵල පිළිලි පූර්ණකන අමහා නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න මේ පිටකාර වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි දීපත් කළ පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා එහෙමනම් අපි චාරිත්‍රානුකූලව මේ මිය පරලෝකීය මෑණියන් වහන්සේලා අපි ප්‍රමේතින් අනුමෝදන් කිරීමක් වශයෙන් ගාථාවක් ලැබෙමින් අනුමෝදන් කරාට වරදක් නැහැ. තාම වටිනා දෙයක් නේද හැමෝම පිටකමක් කරන්නේ. ඒමනම් අපි හැමදෙනාම මෑණියන් වහන්සේ පරිලෝක ජීවිත සැපවත් භාවයකපත් වේවා කියන දනාවේ ඉදං ඕඥාති නමෝතින් ගාථාවක් ලැබෙමින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදං ඕඥාති නමෝතු සිතාම් තුඤාතේ ඉදං ඕඥාති නමෝතු සුඛිතාං පුඤ්ඤාතයෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාං පුඤ්ඤාතයෝ එතුතාවකාති අම්මේහි සම්ප සම්පුන්න සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා එතුතාවකාති අම්මේහි සම්ප සම්පුන්න සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු สัพสัมปัตติอินทิยาตาวตาเจตัมเมหิสัมเปตังปุญญสัมเปตังสัพพิสัตตาอนุโมดันตุสัพเพสัมปัตติปิติยาอาคาสัทธาเจบุมัทธาเดวานากามหิติกาปิญญตังอนุโมดิตวาจังรักขันตุสาวสนังอาคาสัทธาเจ පුම්මත්තා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛං දේශනං ආකා සත්තා පුම්මත්තා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛං සුමං පරන්ති හොඳයි අපි මේ අවස්ථාවට පත්‍රයක් කියන අපේ සිංහත් අභාෂිත මණ්ඩලයට අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ වසර තුල අපිට මෙතෙක් ඉටු කර ගන්නට හැකි වුණා වැඩ සියල්ලම ඉටු කරන්න නැතත් ඒ වගේම මෙතෙක් අසපත් අතපසු වුණු වැඩ කොටස් සියල්ල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගෙන සිටිනවා. ඒ සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන් විදිහට ඔබ සියුම්නාගේ වගකීමක් වෙනවා. මේ වසර තුල අපි අලුත් විදියට හිටලා සාම්ප්‍රදායික කෝලේ මතක් බැහැර වෙලා අලුත් ලෝකයකට පියමන් කරන්නට ඒ වගේම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියටත් අනුගත වෙමින් ඒ කාර්යය මුතු කරන්නට අපේ සීල දනාම අපකප වෙලා කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ වසර කියලා කියන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරා වගේ මේ වසර අපේ අමාරු කාලය ගෙවලා ඉවරයි. දැන් මේ වසර තුල තමයි අපේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන වසරක් බවට පත්වන්නේ. ඒ නිසා ඒ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා අපිට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාර්ය ඉටු කරන්නට මගේ තන අපේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා උපසභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සහාය ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලේකම්තුමියගේ අගපෙන්වීම තුළ ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වසර තුළ කඩිනමින් අපේ වැඩ කොටස් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කල යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ අපේ ගොඩනැගිලි වල අලුතෙන් උඩ ගෑවට වගේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු අපේ ආනන්ද සඳහන් කළා වගේ අද දිනය අපේ මේ වැඩ කටයුත්ත අපි මේක දැන් දින ඉපෙදිනවම කරගෙන යන වැඩසටහනක් ඇටියට අපේ සහෝදරයා එහෙම තමයි පුණ්‍යාවුලෝ සායම් පොයේ මහාචාර්ය රෙටිරේ වුතු විස්සක්තර වෙරි කාලසීමාවක් තුළ ඒ වාසය කරනවා ඒ නිසා මේ දිනවල රටේ පවතින අමාරු නම් කියලා හිතලා උන්වහන්සේගේ මෙලියක් කියනකොට තායිලන්තයේ බෞද්ධ ජනතාව සහාය වෙන ස්ථානවල නායකවරුන් වහන්සේලා විකාශ කරගෙන ලෝකාවේ මේ අමාරු තත්ත්වයේ ඉන්න ජනතාව වෙත ප්‍රදාන කිරීම සඳහා සහාය කරන තිබෙනවා. ඒ අනුව පල්ලේපොළ ප්‍රදේශයේ මම මගේ ඉරිමානුව ඒ ශාල් සංස්කාරය ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මතුවේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ මාතෘකාවේ ඉස්කෝලේ පිළිවෙල ඉගෙන ගන්න බැරි මාස නොවන මාස ආ සම්මාන වශයෙන් අපි ඒසා මේ නිදේවල් කරන්නේ අපේ හඳුන ප්‍රදාන කරන්නේ උන්වහන්සේ මහජාලයේ පිළිතුර අපේ මවණිට. එයාගේ මේ කටකේ නිසා තමයි උන්වහන්සේ පැත්තටපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මරත් සභාපතිගේ පිළිවෙලට පත් වෙනට ඒ වගේ උත්කාරයන් කරන්නට අපේ ගුරුදරේ අපේ මම නිසා ගුරුයා දැන් මේ ගිහිලා මේ හතර වෙනිදා අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මේ කිරුමේතු මේ පරිහාර ආම්ලන් වාල් කියන්නේ වනුව මේ කටයුතු මේ විදිහට කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේක එක පරිසරාත්මක විදිහේ අපේ තව ඉදිරියේ අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න ඉතාම අමාරු තත්ත්වයේ ඉන්නවා ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි ඉදිරියේදී වැඩපිළිවෙලක් මේ ධර්මවල වේගුත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා අද දිනේදී මේ අවස්ථාවේදී සමහර විට මේක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ අපි හැම කෙනෙක්ම සතුට වෙනවා අපි තෝරලා බේරලා ඉන්න දෙනකොට දෙනවට වැඩිය ඒ ගමේ සියලු දෙනාම හැම කෙනෙක්ම සතුටක් ලබනවා නම් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන සතුට නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම මම ඒ ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියන්න කැමතියි අපි ආදී සභාවක් කරනවා. මේක අපේ මාර්ගලේ කාරණාවක්. ඉතින් මේකේ කිසිම ප්‍රේරණයක් නැහැ. වෙන කිසිම අරමුණකුත් නැහැ. මොකද දැන් මේ කාලේ ඉඳන් පුළුවන් එකේ අරමුණ ගැන ඉඳන් පුළුවන්. ඒක කිසිම අරමුණක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 6 වෙනි වසරේ ඉඳලා 13 වසර දක්වා ළමයින්ට අනුවාදයන්ලාගේ වගේම අපලීපකත්වයේ සිටින ඒ වගේම අය සඳහා පොත් කට්ටලයක් ලබා දෙන වැඩසටහන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 5ට අඩු ළමයි පෙර පාසල් වලට යන සියලුම ළමයින්ට අද පල්ලිපාලත්තු මුල්ල පෝෂණය කියන ගත්තු මාතෘ දිස්ත්‍රික්කයේ කියන පෝෂණ තත්ත්වය ගත්තොත් දෙවැනි ස්ථානයේදී ලංකල පළවෙනි ස්ථානය අපේ දෙවැනි ස්ථානය ඒ නිසා අපි වෙන පාසල් දූදරුවන් සියලු දෙනාටම කිරිවේ නැතිනම් අවුරුදු 5 අනුනම වෙන කිරිවේ ලක්ෂා දියරකිරි සහ විතර අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය දිනවුන්ට ලබා දී ඒ නිසා විතර ලබා දීමේ දින පහ තුලම අපි ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙල ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක අමතරව අපේ ඉන්න ගැඹුරු මවුරු සඳහා මේ අවශ්‍ය කරන පෝෂණ ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නට වැඩපිළිවෙලක් අපි සූදානම් කරන්නේ. පවුලේ එයා තායිලන්තය මේ වෙනම මුළු ලංකාව පුරාම දීපු ව්‍යාප්ත සහල් ආධාර හැමෝටම දෙනවා. ඉතින් මගේ අම්මා කොහේ හරි නම් ඒව බලාගෙන ඇති ඒ සත්‍යය කොතන හරි නම් මේ මේ අවස්ථාවේ මේ ආර්ථික අපහසුතා තියෙනවා අපි හැම ගමේ හැමෝටම සහායකින් කිසිම ભેදයක් තොරව මේක මේ බෙදා හරින්නේ. ඒතර හැමෝම කිසිම දෙයක් මේ හාල් මල්ල අරගෙන අනිත් අතට කියන්න බෑ මේ දේශපාලන අරමුණක් නෙවෙයි මගේ අයියාගේ තියෙන්නේ. කිසිම විටක එහෙම අපමාන වෙන මොකක්ද හිතන්න බෑ. හැමෝම දන්න දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් අම්මා නැතුනේ. ඒ නිසා මේක අපි සද්ධාවෙන් දෙන කිලෝ පහක් නෙවෙයි දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන් 20ක් හරි හිතේ තියෙනවා නම් නමුත් අපි මේ පල්ලෙපොළ විතර නෙමෙයි ඒක ලංකාවේම යන නිසා පහ පහ බෙදමු කියලා අපි මේ තීරණය කළා මේ බෙදන්න මෙතෙන්ට ආවේ ඒ නිසා මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කර්තව්‍ය කරගෙන යන්න සඳහා ආගමික වතාවන් පළවෙනි කිරිපිට කිරීමට අපේ ආන්දන් මහත්තයට මම ආරාධනා කරනවා Thank you.